cuando tú tienes que hacer un proyecto de ley, resulta que tienes una comisión y ellos eligen cómo tiene que ser la comisión y quiénes son los investigadores que llevan. Te dan un proyecto de ley, perfecto, tú lo desarrollas y lo presentas. Se presenta y se desde el Consejo de Ministros lo elevan a las Cortes y lo mejor de todo es que, por ejemplo, si el Congreso resulta que no lo vota, lo llevan al Senado en una segunda vuelta. El Senado tiene que volver a votar y si el Senado tampoco lo admite, vuelve otra vez al Congreso y por mayoría simple lo saca, sacan adelante, ¿vale? El proyecto de la ley. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta situación lo que podemos hacer es que resulta que quien está eh, haciendo el anteproyecto, quien quiere sacar un proyecto de ley, ¿vale? Negocia, negocia, y mercadea con las competencias que se pueden dar para que te voten. Cuando tú en plena sociedad le dices a una persona o destapas un caso de corrupción y tu interlocutor en la barra del bar te dice, claro, yo habría hecho lo mismo si estuviera en su lugar, ahí tienes un verdadero problema, tienes un problema de corrupción enraizada en la sociedad. Dentro de los partidos se asume que tú vas a llegar a una serie de acuerdos con una serie de bancos que te van a condonar una serie de préstamos y que después ya te pedirán cosas. Se asume que las eléctricas te financian unas cosas para después obtener otras. Se asume que los lobbies de la propiedad intelectual están ahí porque después te hacen propaganda o te piden cosas o te perdonan cosas. No, podemos estar más representados ni podemos estar más eh, ni nos pueden defender más porque obviamente todo parte del gobierno en el, en el gobierno que esté en ese momento. Entonces, tanto en el gobierno como en la oposición, partiendo de la base que nosotros hemos delegado en las Cortes Generales cuál es nuestra protección, a partir de ahí solamente los dirigentes políticos son los que hacen manifestaciones que obviamente no son vinculantes a las necesidades de, de los ciudadanos, porque no estaríamos en esta situación. A la vez que ha habido que hacer recortes económicos, supuestamente porque la situación financiera del Estado era muy precaria, pues sí que la ciudadanía observa con estupor como a determinados señores que se sabe perfectamente, independientemente de que a nivel políticamente correcto se les llame presuntos, pero la ciudadanía, por suerte, por desgracia, ha tenido acceso a conversaciones telefónicas que se han publicado, que son ciertas, donde reclaman el reparto del botín, de lo sustraído, donde se ve cómo se están adjudicando obras a amigos para que a su vez deriven dinero a paraísos fiscales, que luego todo esto desde el punto de vista de la política eh, se acogen a que no hay una sentencia, porque por delitos de forma o por garantías jurídicas esto no se puede juzgar, o porque el pinchazo resulta que faltaba la firma de de un interventor de no sé dónde, pero lo que se ha dicho es verdad. El Ministerio de Fomento está formado por el ministro. ¿Quién pone al ministro? El presidente de gobierno. ¿Quién pone el, secretario general, que es el cargo inferior al ministro? ¿Quién lo pone? El presidente de gobierno. ¿Vale? Perfecto. Digamos que para, para hacer un real decreto, que es una ley de urgencia, ¿vale? Le van los ministros y se hace un consejo de ministros. Y también pueden estar los secretarios del Estado. ¿Vale? En este caso. Perfecto. El secretario del Estado no es un puesto obligatorio, ¿vale? Pero lo ponen. Dicho esto, eh, eh, todas las leyes que ellos quieran sacar en referencia a lo que consideren que se supone que eh, urgencia sería que los ciudadanos necesitamos, por ejemplo, que ahora mismo el sistema bancario, que ahora mismo en el sistema bancario nos hagan una, yo sé, no una indulgencia, pero vamos, que nos dejen un año, por ejemplo, como decían, la Comunidad de Madrid o lo que fuera, que nos dejen un año sin pagar hipotecas, ¿vale? A mí me parece un estado de urgencia que después de que 500.000 familias están en la calle, ¿eh? no se saque un real decreto en el cual se imponga que por la situación económica actual o por la crisis o por lo que sea, nos dejarán, en la gente que está en paro, nos dejarán, yo qué sé, no pagar cuotas o minimizarlas o pues no se hace. Entonces la ciudadanía no puede acceder a lo que es eh, a los políticos porque no se, no se puede acceder. Está cerrado. Lo que han hecho es un triple bloqueo para que la acción popular no llegue, no llegue a las Cortes. O sea, está muy bien pensado porque verdaderamente cuando se constituyó, o sea, a partir de la reforma política, a través de la reforma política lo que hacían era quitar el antiguo régimen manifestar una democracia que en principio tenía que ser una democracia manifiesta, pero que verdaderamente con el, con el tiempo no se ha ido desarrollando para la pluralidad del, ciudadano, para lo que el ciudadano quiera decir, sino que lo que se han hecho es un marco, marco legal en el que se posicionan cada uno de ellos y a nosotros que nos den. El presidente del gobierno dice quién es el, fiscal general del Estado y la fiscalía se mantiene por jerarquía. Resulta que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano eh, del gobierno que administra nuestra justicia, lo elige el Congreso y el Senado a todos sus miembros. No a uno, a todos sus miembros. Y resulta que de ese señor, de sus 20 vocales, desde sus 21 miembros, eligen al presidente. Y ese presidente también es el presidente del Tribunal Supremo. Vaya por Dios, del Tribunal Supremo. del cómputo de los aforados. ¿Quiénes son los aforados en este país? Los políticos. Y R y R y R. El Tribunal Constitucional, ¿por quién está elegido? Por el Congreso y por el Senado. ¿Por quiénes? Ni siquiera son jueces y magistrados. Una cantidad son jueces y magistrados y otra cantidad son juristas de docracia pura y dura, ¿vale? Con más de 15 años. Y todo en este país es así y todas las leyes, lamentablemente, si profundizas en la ley, todo está hecho y está puesto para que se juegue la pelota y el partido lo lleve siempre los mismos. Los partidos ahora mismo lo que ven es que no pueden hacerse eco de esto y lo que están haciendo es la estrategia del avestruz esto ya se pasa, ya se pasa, ya se pasa. Eh, cuando vuelvo a abrir los ojos ya no está, pero es que no ocurre. La Fiscalía no atiende determinados casos de corrupción política, pero ¿por qué crees que es eso? Porque, ¿Tú crees que es por un fiscal general del Estado, que han puesto allí los partidos políticos? O da la casualidad que cuando el PP está en el poder, ni una causa del PP. Cuando el PSOE está en el poder, ni una causa del PSOE. Es que, ¿de, qué estamos hablando? Si ellos mismos eligen a, los, no a los magistrados, sino que los, posicionan ahí, si es que darle al gobierno la potestad como le hemos dado para que pueda hacerlo todo, todo, sin que ellos nos informen a nosotros, reclamarlo a estas alturas sería reclamar que empiecen desde el principio y ellos no se van a cambiar. Es lamentable que una persona la vayan a echar de su casa y no entienda lo que le están diciendo. ¿Qué tipo de derecho es ese? Que el Estado tiene derecho, es el único, el único que tiene derecho a no pasar por los juzgados para reclamarte nada. Y tiene la fuerza de ejecución directa. ¿Qué significa eso? Que directamente o te, sí, te hace una ejecución forzosa. Directamente, sin haberte oído a ti, y lo único que puedes alegar en este caso, lo único que podrías alegar es el pago. Nada más el abogado es como otro ciudadano de a pie que quiere sacar el pan de sus hijos adelante, como lo queremos hacer todos, y no nos podemos implicar en acciones políticas cuando sabemos que tenemos un muro muy, muy alto y entonces es una posición de rendimiento. Te puedes imaginar cuál sería, cuál sería mm, ir, contra los gobiernos o ir contra los políticos. No estamos en un sistema democrático, obviamente. Y simplemente hay que profundizar un poquito en, las leyes para darte cuenta que no estamos en un sistema democrático. Estamos en un sistema parlamentario, punto. Estamos en un sistema parlamentario y la Constitución lo dice. O sea, si nos vamos al análisis más típico que, se puede hacer de esto, que es considerar la política como una industria más, y, compararla con otras industrias que han sufrido el impacto de la, de la disrupción tecnológica, pues hombre, en, muy pocos casos eh, o en ninguno, los protagonistas de la, de la etapa anterior consiguen liderar la etapa posterior a la disrupción. Entonces, a lo mejor estamos mirando un futuro en el que los propios partidos no van a ser capaces de adaptarse. Y vamos a necesitar nuevos protagonistas, nuevos partidos o nuevas figuras, no lo sabemos. Hay que decirles, señores, vamos a hacer las cosas de otra manera, sin quebranto, sin dolor, sin crueldad y con las cartas sobre la mesa. Ese es, la, es el planteamiento. see you. despertar, despertar, quiero despertar, despertar, quiero despertar, despertar, quiero despertar, despertar, quiero despertar, despertar, quiero despertar, despertar, quiero